ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੁਣਵੇਂ ਜੇ ਯਾਰ ਨੀਏ ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਰਖਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਓ ਗੈਂਗ ਸਾਈਨ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਿਰੋ ਕਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਓ ਬੋੜ ਵਾਂਗੂ ਜਦਾ ਬੁੱਧ ਟੁਕੀ ਅੱਖ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪਲਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹਉ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਫੇਲ ਭੇਜਣਾ ਹਉ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰੀਬ ਬਚੋ ਕਰਾਉਣ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਗੈਂਗਾ ਰਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਰਖਿਆ ਚੜਦੇ ਤੋਂ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਫੜ ਬੰਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਢਲਦੇ ਹੀ ਰੋਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਬੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਟੱਕ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਣ ਬੱਲੀ ਹੋਇਆ ਪੈਲ ਪੂਣਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਚਿਰ ਬੱਲੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਇਹ ਸਿਰ ਬੱਲੀ ਉਹ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਣੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਦੀ ਆਨੇ ਨਾਉ ਦਿੱਤਾ ਆ ਡੱਟੀ ਸੋਹਣੀਏ ਜਦੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਬੰਡਾਨੇ ਤੇਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਰ ਪੱਟਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸੇ ਪੈਰ ਸਿਰ ਪੱਜੇ ਬਤੇਰੇ ਭੁੱਕਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਜਾਵੇ ਮਾਰਦੇ ਖੇੜ ਮਕਈਏ ਜੱਟ ਪਹਿਲੀ ਸਰ ਓ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਰੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਟੋਪੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖੜੇ ਯਾਰ ਨੀ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਓ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਆਓ ਬੋੜ ਵਾਂਗੂ ਜੜਾ ਬੁੱਧ ਡੂੰਗੀ ਆ ਰੱਖ ਆ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਕੋ ਕਰਦਾ ਗਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਬੈਰ ਨਾਲੇ ਯਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾੜੀ ਉਹ ਜੀ ਜੱਟ ਉਹ ਜੀ ਜੱਟ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਕਰਦਾ ਵਰਡ ਵਾਈਡ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉੱਚ ਤਾਂ ਚੜਾਈ ਬੜੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਅੱਠ ਚਲੇ ਅੱਜ ਪੈਂਦੀ ਹੱਦਰੀ ਕਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਚਮ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਦਿਸਦਾ ਰਮਾਲਮ ਕੋਈ ਪੱਟੂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਸੜਕ ਪਿਓ ਦੀ ਮਨ ਅਸੀਂ ਠੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਟੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਬਿੱਲੋ ਅੱਖ ਲਾਲ ਰੱਖੀ ਪਾੜੇ ਅੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਕੋ ਕਰਦਾ ਕਤਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਵੈਰ ਨਾਲੇ ਯਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤੱਕੋ ਕੇ ਰੱਖਾ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਕਰਦਾ ਗਹਿਣੇ ਕਰਦਾ ਗਹਿਣੇ ਕਰਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਫਲਾਉਂਡ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਤਨ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪਾਰੇ ਦੰਦੀ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬੱਤੀ ਮੋਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੇ ਜੇ ਯਾਰ ਨੀਏ ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਬੱਲੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪਲਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ ਆਉ ਗੈਂਗ ਸਾਈਨ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਥਰੋ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਰੁੱਤ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਸੈਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਰੁੱਤ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸਰਾਂ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਦ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਬੱਚੀ ਸੱਤ ਦੀ ਜੋ ਪੀੜ ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਭ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜੱਬ ਕਰੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਲਗੋ ਕੇ ਰੱਖਾ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਲਗੋ ਕੇ ਰੱਖਾ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਬੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਟੱਕ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗਿਣ ਬੱਲੀ ਹੋਇਆ ਪੈਲ ਪੂਣਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਚਿਰ ਬੱਲੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਏ ਸਿਰ ਬੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਫੱਟੇ ਬਥੇਰੇ ਫੁੱਕਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਰਾਏ ਫੇ ਲੋਕ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਟ ਜਾਵੇ ਮਾਰਦੇ ਖੇੜ ਮਕਾਈਏ ਜੱਟ ਪਹਿਲੀ ਸਰ ਆਉ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰੀਬ ਚੁੱਕ ਰਾਉਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਇਆ ਦੀ pareta di tutti di Ferrari ਤੇਰਾ ਦਿਸੇ ਵੈਰ ਪੈਰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਫੂਲ ਤੇ ਆ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉੱਤੋਂ ਰਹਿਮ ਜੰਮ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਦਿਸਦਾ ਰਮਾਲ ਮੂੰਹ ਪੱਟੂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਸੜਕ ਪਿਓ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਓ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਐ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਛ ਉਹਦੀ ਖੂਨ ਰੰਗੀ ਅੱਖ ਕਿਹੜੇ ਰੇੜ ਨਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਅੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਲੱਸ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਯਸ ਸਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਲੱਸ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਡਰੈਸ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਰਤਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋਰੀ ਦੀ ਡੱਬ ਵਰਗੀ ਬੋਤਲ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਵਰਗੀ ਬੋਤਲ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ sieht das der Parti Kajabi legi bazı gönce hoş Hatni anda takni amanen de evde koç Gasolina da bengi ata veç guzea bengi de Der da beariye Deta rasgitiya pare tani saranu Pare tani yoteki ferrari bengi Deta rasgitiya pare tani saranu Pare tani yoteki ferrari Deta rasgitiya pare tani saranu Pare tani yoteki ferrari ਵੇ ਹੱਥ ਡੋਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਨੱਚਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਲੋ ਬਿਲੋ ਚੱਲਦੀ ਫੁੱਪਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੋ ਸਾਰੇ ਟਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਐ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਐ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਰੀ ਗੌਰ ਜਰਾ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਐ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਐ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਰੀ ਗੌਰ ਬੀਬਾ ਫੋਨ ਮੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਯਾਰੀ ਦਾ ਸਰੂਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਦਾ ਪਰੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਟਦਾ ਆ ਕੂਰ ਰੱਖੇ ਦੂਰ ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜੱਟੀਏ ਲੱਗੇ ਡੀਸੀ ਵਾਲੇ ਪੇਰ ਤੇ ਯਾਰਾਨੇ ਜੱਟੀਏ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਸ਼ੇ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੂ ਅਣਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰ ਤੇ ਖਾਤੇ ਡੁੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਖਾਤੇ ਡੁੱਲਦੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਚੋੜ ਐ ਆਫਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਰ ਹੈ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚ ਕਰੀ ਗੌਰ ਬਿੱਲੋ I know my thoughts are despeado, sorry. ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਨੇ ਬੀਬਾ ਆਤ ਨੇ ਲਿਖੇ ਤਤ ਨੇ ਤੇ ਕੱਟੇ ਬੜੇ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਆਉ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੱਲੇ ਗੱਭਰੂ ਚੱਲੇ ਗੱਭਰੂ ਕੱਲੇ ਗੱਭਰੂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਐ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਐ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਐ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਰੀ ਗੌਰ ਜਰਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਐ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਐ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਰੀ ਗੌਰ ਬੀਬਾ